ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಪ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Tradetron will give good discount to me that I will pass on to you ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಸೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನೈನ್ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ twenty one E M A green line ಬಂದುಬಿಟ್ಟು nine E M A so ಅದು ಸೆಟಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ nine E M A twenty one E M A cross ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು nine nine twenty one two hundred E M A cross ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು E M A cross over ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ nine E M A twenty one E E M A ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು okay so just nine twenty one cross over ಅಲ್ಲ nine twenty one two hundred E M ಎನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಮುಗೀತು no trade further okay so ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸೆಟಪ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ create deployed my strategy marketplace back test ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ you click on create create ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ E M A cross over ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ E M A cross over strategy ಏನು ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ nine E M A crossing twenty one E M A crossing two crossing 200 EMA in five minute okay five minute time ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ nine E M A twenty one E M A cross over ಆಗಬೇಕು twenty one E M A nine M A ಎರಡು two hundred E M A cross ಆಗಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಇವತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ set one set two set three set four set five ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಲ್ಡರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಬೇಕು first time N S C more than equal to select ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡರು ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಬೈ ಆಗಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು net quantity traded instrument name traded instrument name ಯಾವ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ set number one condition number one leg number one ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ okay so it has to be is equal to number zero ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು set number two condition number one leg number one ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು nine E M A crossing twenty one E M A twenty one E M A crossing two hundred E M A okay ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಅಂತಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇ e ಎಮ್ ಎ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು okay E M A minus one E M A ಇದು nine E M A okay ಇಲ್ಲಿ series close candle should be closed period nine nine E M A ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿನೇಶಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ರಿಂಕೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಂಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಕಿನೇಶಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so I will select heikin ashi ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಒ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎನ್ ಎಫ್ ಒ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು N F O Nifty fifty okay ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಲೆ which has to be greater than nine M A must be greater than ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ A M A e change ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓಕೆನಾ it has to be greater than twenty one E M A also twenty one E M A must cross two hundred E M L ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು two hundred E M A ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು minus one candle has to be nine E A twenty one E A two hundred E A ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದು minus one candle has to cross two hundred E M A and twenty one E M A ಅಂದರೆ ಇದು ಬೈ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಬೈ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಸೆಟಪ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಟಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು again it has to be less than ಈಗ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಜಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಜಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ it has to be below two hundred E M A ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಸರನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ nine E M A crossing twenty one twenty one crossing two hundred E M S ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೂಲ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಓಕೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ will come to position side position ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಎಫ್ ಒ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎನ್ ಎಫ್ ಒ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಚರ್ಸು ಕಾಲು ಪುಟ್ಟು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು we are going towards buy side and market goes up will buy call okay so ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಡ್ ದ ಮನಿ ಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡ್ ದ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಎಡ್ ದ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾನು ಇಂದ ಮನಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾನೆ ಎಫೆಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಡ್ ದ ಮನಿ ಇಂದ ಮನಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂದ ಮನಿ ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತಾ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತ್ ವೀಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಲಾಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ stock market see everybody knows how to enter the stock market but they don't know how to exit ಅಂದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ ಬರಲಿ ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು two hundred E M A cross over ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಾಕು ನನಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು finish so I no need to wait ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒತ್ತಬೇಕು ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ two hundred E M A cross over ಆಗಬೇಕಾ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಗ್ರೂಪ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ so what I will do here see here ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಓಕೆನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ twenty one E M A nine E M A ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ it has to come from up side okay submit ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಸೈಡು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೇಕು ರೂಲು ಈಗ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಯಾರು ಬೇಡ ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಇವೆರಡು ಬೇಡ ನನಗೆ so it has to be greater than greater than ಹಿಂಗೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ two hundred E M A twenty one E M A ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು to two hundred E M A ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು twenty one E M A nine E M A ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗೆ I am going to take put call okay put call ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ I need to buy a put so ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಪುಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುಟ್ ಅಂತ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಪುಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಬದಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದ ಮನಿ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಂದ ಮನಿ ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂದ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಬೈ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದೇ ರೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಪುಟ್ನ ನಾನು ಬೈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಾಕಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಾಕಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಈಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಏನೋ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಮಿನಿಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒನ್ ಅವರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೈನ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರೇಟ್ರನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಕು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ universal exit certain profit book ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು N S C greater than equal to greater than equal to number fifteen twenty submit okay ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು I am gonna to explain about advance setting ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು average bid and ask price ಬೇಕು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು average bid ask in price ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ಟಿಕ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಟಿಕ್ಕು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬೈ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ reactivate in exit after what time okay so ನಾನು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ check conditions check continuously okay ಇದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾದರೆ three three hundred five hundred ರುಪೀಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಚೆಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು start condition check after exchange open one ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ okay last condition check before exchange close five minute okay so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ five last five minute check ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದು just for your understanding okay ಇದು ಡೋಂಟ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ ಮೊದಲು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅವರ್ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ ಮೊದಲು ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ paper trading live offline live auto one click live auto paper trading ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಟೋ ಒನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಆಟೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ directly it will go live in the market it will buy and sell okay ನನಗೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು one one lot two lot three lot four lot five lot ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು okay first you start with one lot then increase to two lot then increase to three lot okay so deploy deploy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆದಾಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ once you are satisfied with this performance then you go for live trading ಗೆಳೆಯರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ next video stop loss target ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಕಿಂದ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ten to fifteen percent discount ಸಿಗುತ್ತೆ okay so just don't go blindly and subscribe for Tradetron okay if you wanted discount if you wanted discount open code all those things ಇದು ನೀವು ಚಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಂಜಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅವನು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು free of cost without paying anything to me ಓಕೆನಾ so hope you like this video thank you very much and have a great weekend thank you